بعد إخبارية لقوى أمن الثورة في سلقين تفيد بوجود بعض الحقول المزروعة بشتلات حشيشة الكيف أو ما يعرف علميا بنبتة القنب الهندي وذلك في قرية شكارا في ريف إدلب عند الحدود السورية التركية يشكل مخفر سلقين قوة عسكرية مع بعض الكتائب المسلحة في المنطقة للتوجه لمكان المزرعة حين وصولنا للمكان فوجئنا بوجود عدد كبير من شتلات حشيشة الكيف مزروعة في القرية في حقل خلف أحد المباني إن شاء الله وتعالى بدنا له جزاؤهم مين ما كان يكون ومين ما كان دعمون يعني هاي الشغلة آه، كبيرة كثير كثير والعالم أخذت مجدها بفلات الأمن نحن آه، لواء صقور سليم مع تعاون مع الكتائب الموجودة بالريف آه، ومع المغفر وان شاء الله بده ينحكموا آه، محكمه عادله بالمحكمه الشرعيه ومين ما كان وراهم باذن الله تعالى بده نقول له جزاؤهم على طول الحدود السورية التركية في شمال إدلب بدأت تنتشر هذه الزراعة على يد بعض مسلحي المعارضة أو من مدنيين لهم صلات مع أفراد من مجموعات مسلحة ويهرب أغلبها إلى تركيا في مسلحين زرعوا الحشيش وفي مدنيين مدعومين من جماعات مسلحة كمان زرعوا الحشيش في البلد نحن صادرنا حشيش من بعض الأرض الزراعية اللي كانت مزروعة مثلا بالعليني بشكارة بأبو طلحة حتى بريف سلقين مزروعة بالبساتين عنا فلأجل ذلك عملنا عمل بسيط هو تشكيل دوريات تدور على الأراضي حتى ما يتم زرع الحشيش للأسف في بعض الأراضي مزروعة لم يتم اكتشافها لحد الآن يتخوف الأهالي من هذه الآفة التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ داخل المجتمع السوري في الآونة الأخيرة انتهينا من تهريب المازوت طلعوا لنا بشغله جديده واللي هي زراعه الحشيش والشيء الغريب بالموضوع انه اللي عم بيقوم بزراعه الحشيش مسلحين يحملون السلاح باسم الثوره نحن بنطالب بمجلس عسكري وكل سائر شريف بهالوطن متابعه الموضوع حتى النهاية وبدون أي كرامات لأن جد الشعب السوري فرض حاجتنا لموقع دماسكوس بيورو عصام عبد الحميد ريف إدلب